Ciao! Allora, oggi vi voglio parlare di questo contorno occhi della Bottega Verde. È quello con aloe, gel contorno occhi, sguardo fresco e disteso, idratante lenitivo. Allora, intanto ve lo mostro, che è questo qui, che io ho completamente finito. questa è la confezione è un 15 ml e il prezzo l'ho segnato è di 16,99 ma io l'avevo acquistato con una promozione a 7,99 euro segno tutto allora Cosa dire di questo contornocchi? Intanto che io l'ho usato in estate, quando non volevo azioni antirughe o, o troppo profonde, ma solamente qualcosa da tenere idratata la pelle e magari che decongestionasse. E questo mi è piaciuto davvero tanto, devo dire, perché è, ehm, è idratante, è lenitivo, è fresco, e assorbe molto velocemente, quindi il tempo davvero una lacrima di prodotto, il tempo che lo picchiettate un attimo e davvero è già assorbito, va benissimo sia la sera che alla mattina ed è prima del trucco, fa anche da base trucco e non dà problemi durante mm, il trucco occhi, quindi davvero mi è piaciuto tanto. Non mi ricordo se ha una profumazione, sì è fresca, leggera, comunque se su contorno occhi non dà fastidio, e ha un buon inci oltretutto è un prodotto che ehm, data la, proprio la presenza di aloe tende a essere un gel fresco che si picchietta ed tende a idratare la pelle la senti più fresca ed è più idratata mi è piaciuto per questo davvero tanto oltretutto eh, guardavo se c'è qualcos'altro da dirvi Dice di essere senza parabeni, senza alcol, senza silicone, senza accessori di formaldeide e senza... no. Senza oli minerali, non riuscivo a leggere. E mi è piaciuto, l'inci non è affatto male perché non ha tantissimi prodotti, tantissimi ingredienti, comunque rimetto il bio inci, è uno di quelli che quando trovo in offerta, come in questo caso, e quindi con un'offerta buona, lo ricompro, soprattutto per il periodo estivo, quando non voglio prodotti troppo ehm, pesanti sul contorno occhi, ma comunque sia lo voglio tenere idratato. Eh, è adatto anche a chi comunque non ha per, mh, mm, grossi problemi e, eh, e contorno occhi, ma comunque sia per un'azione preventiva, per evitare i segni del tempo, oppure per chi vuole un idratante penso di aver detto più o meno tutto, comunque questo io lo consiglio perché mi è piaciuto.